вертится, пока еще ярок свет. Господи, даже ты каждому, чего счастливому дине И не забудь про меня Пока земля еще вертится Господи, Твоя власть И не забудь про меня Я знаю, ты все умеешь Я верую в мудрость твою Как верит солдату Помилуй, мой Боже, глазы мой, Пока земля еще вертится, И это ей странно собой, Пока